Co możemy zyskać? Prawdę. No, możemy zobaczyć osobę, jaką ona jest. No bo to, co najcenniejszego możemy wynieść ze współpracy z osobami z innych krajów, no to wyjść y, z roli turysty, czy tego, który jeździ z aparatem fotograficznym i y, filmuje y, zabytki, wejść w rolę podróżnika, czyli tego, który wchodzi w krąg kulturowy, w którym przebywa i poddycha przynajmniej krótko powietrzem, w którym się znalazł. I to jest, mi się wydaje, też ogromny bonus, który mamy z pracy międzynarodowej. Jeżeli zawiesimy swoje paradygmaty, to wtedy mamy okazję wyjść z butów turysty i wejść w buty podróżnika. Kultura mhm. potrafi zjeść strategię na śniadanie. Czy do czegoś dochodzimy? Dochodzimy do tego, żeby być elastycznym, dochodzimy do tego, żeby nie, mimo wszystko nie, nie walić kawa na ławę. Oczywiście, jeżeli wchodzimy w twarde argumenty biznesowe, jakieś negocjacje, no to już ostro myślę trzeba wchodzić, tak? I można się tu spierać, ale darować sobie to, że ktoś jest inaczej wychowany, czy ktoś jest z innego kraju i Bo do zanim dojdzie do mhm. negocjacji, to jest etap przed negocjacjami. Wtedy, kiedy ta kultura ma znaczenie. Już można wszystko przegrać na dzień dobry zanim w ogóle do negocjacji tak. dojdzie, zanim w ogóle będę w stanie wyciągnąć mój plik mhm. Excela i pokazać, że tabelka się zgadza i że na mhm. pewno będzie z tego zysk.